Saluton esperantistoj. Jan Savani, kaj ĉi tio estas mia unua filmo. Mi prenas inspiron el Bar Barbara Brown, Irizanjo, Katie Katie, kaj Becky el Keep It Simple Esperanto. Mi tre ŝatas ilian kanalojn, do mi ligilos al ilin en la notoj. Kaj mi ankaŭ bezonas praktiki paroli Esperanton, do mi pensas ke mi komencis... Uh, komencas miain uh, propran uh, canalon. Mi, mi ne bone parolas esperanton, do ai videoi esto scriptita gis mi acieras plida mem fidon. Mi planas paroli pri fotografio, programado, cae eble bekado. Sed, sabete, la suno brilas, cae la temperaturo estis dec celsai gradoi, do mi biciclas. Ah, hodiau mi presentas quar minutoi de la Minuteman voieto, comensante el Alewife Metro Statio al la orbo de Lexington. La tago estis bella, sed mi de nove eras al voyaggio per la voieto e gis la pandemia finos. Molte uloi ne practicis suficient dis distancijon, cae ili ne comprenas du metroin. Sed, mi povas bicicli sur la voioi, char estas tre malpli trafico, cae la regiono me miae hemo estas tre malplena. Do, mi povas cori secoroi. Secorei. Do, practici secoron, lavo viain manoin, practico distancigion, ec, ec zer sadu, cae lernu esperanton. La musico en la video estas Warm Sea, Varmeta Maro, de Xavier kai mi ligilos al kai mi ligilos la albumon en la notoi citio filmo estas ne commerza dankon por spektado cis